你好啊，又系 Henry 啦。今日喺船上面第四日啦，嚟到加利多尼亚第二个小岛利夫。利夫呢度呢系一个阳光与海滩嘅小岛。今日呢，我哋就会喺森林度逛逛啦，跟住就去游水嘅。咁而家呢，就开始行上船啦。呢个就我哋嘅船啦。 呢個利庫杜入邊咧，就有個熱帶雨林嘅。呢個熱帶雨林咧，有好多唔同種類嘅植物啦，同埋動物，包括有呢只爬樹嘅蜘蛛蟹。呢度啲居民咧都好樸素嘅，佢哋都喺呢度示範咗用好多唔同嘅植物咧嚟做狩療工具啦。 我哋去之前個幾個禮拜呢，啱啱打颶風，好多居所呢都受破壞啦。咁而家都係重建緊。今次咧就同啲浮潜工具嚟啦，我哋而家落去游水，下水下啲咩太大 其他都好似好吉咁樣，點过咗佢咧？再拖好啲。而家预備落水啦，咁頭先过一出入去时间咁，睇下咩，睇唔睇到先。 喺海地嗰度咧，有隻海龜啦，因為啲水都都有好多沙。喺度。 喺利富岛逗留咗大半昼啦，都系时候上翻船啦。听日我哋就去到阿罗阿图嘅首都 p o n t v i l l a 听日见，拜拜。